блядь. What in the world are you... боялись и ракеты, и все, все. Ой, ой, ой. Ох ты, в рот! Опа. Ох, ох, успели. Ебаный в рот, там, наверное, труп. Тормози, Там труп. Мать ебал. Смотри, что за ебанат, блядь. Смотри. Мать еба, Маму ебал. Паркуйся. Holy shit! Holy fuck! Holy shit! Зайка, зайка, зайка, зайка, зайка, зайка. Солнышко, солнышко, солнышко. Я Ты жива, я жива, я жива. является меня вон, блядь. Ебать! Заебись. Oh, oh shit. ёпта. Ой, Господи, Царица Небесная, ты чё, дурь... Ой, вы идиот, а? сука долбоебы ебучие нахуй трящий телефон нахуй